Buenas tardes desde el Madrid de No Pasarán al Berlín de Bertolt Brecht y de Rosa de Luxemburgo. un... Good evening to everybody. This is a very special night. This is to say from the theater of uh, Brecht, the theater of Rosa Luxemburgo to Madrid. Hace un tiempo decían que cuando los parlamentos se convierten en un teatro, tenemos que hacer de los teatros parlamentos. A long time ago, people said when the parliaments became theater, we have to make theaters parliaments. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche hoy aquí. And this is what we will do tonight here. Hacer un parlamento ciudadano. This is a citizen parliament. Y quiero empezar recordando y pidiendo la inmediata liberación de los titiriteros detenidos en Madrid por hacer justamente eso, teatro. And that's why I ask from here, from Berlin to Madrid, the immediate liberalization of two people who made theater, two people who are detained in, in the detention center in, in, in, Madrid because they made theater. That's why I asked here immediately that they has be, have to be released. Ayer, ayer Merkel se encontraba en Turquía. Yesterday Merkel was in Turkey. intentando comprar al gobierno turco para que haga de policía de fronteras y controle a los refugiados. Trying to buy the Turkish government to make as a border control, border police to stop the, the refugees to come to Europe. Y si no salía bien, se lo estaba también pidiendo a la OTAN. And if it's not going well with Turkey, she's asking the same to the eh, NATO. Yo pude estar ayer en Moabit con la gente de Moabit Ayuda, visitando, como no hay voluntad política por atender a los refugiados, pero donde no hay voluntad política está la gente, está la sociedad civil apoyando a los refugiados. Yesterday I have been to Moabit and I have seen the people who are helping the refugees and I have clearly seen how treating uh, the, the, the Berlin government, how treating unhumanly to the refugees, but where no institutions are, there are the people helping the refugees. That is the reality I saw yesterday in, in Berlin. Y aquí tenemos, aquí tenemos las dos Europas. La Europa de las instituciones, insolidaria y que quiere condenar a la gente, a los refugiados, cínica, que no cumple ni con siquiera con sus acuerdos. Y la Europa disputada por la gente, la Europa de la solidaridad, la Europa desde abajo que está levantando el orgullo de ser europeos para recuperar la solidaridad con los refugiados y con quien lo necesita. <laughs> So we have two Europes here. One is the Europe of the institutions. They are not fulfilling even not their own treaties. Cynical. They are violating human rights At the same time, we have the Europe of the people. They are really showing that solidarity is possible. They're really something different. Hoy empezamos un camino. Hoy empezamos un movimiento y para saber a dónde queremos ir, tenemos que saber de dónde venimos. In order to know where we want to go, it's important to know where we are coming from. Venimos de las luchas en las calles, en las plazas de los movimientos sociales que han defendido una Europa diferente. We are coming from social movements, from the people in the streets, in the squares, demonstrating from all these actions, fighting for another Europe all over those years. No olvidemos eso nunca. We can never forget that. También, también no podemos olvidar que ahora para dar golpes de Estado no se necesitan tanques. El ejemplo está en Grecia. And today we also will remember when you do a coup d'etat, they are not need anymore here in Europe the tanks, as we have seen in Greece last year. Y no podemos olvidar lo que está pasando con lo que llaman la crisis de los refugiados. No podemos olvidar que esos cínicos que dicen ser dirigentes de Europa lo único que hacen es utilizar el racismo y la xenofobia, levantando cada vez vallas más altas. Today we are very clearly here. We are remembering those EU institutions, cynical EU institutions who are building walls, always higher walls against the refugees. Y sabemos lo que están utilizando. La deuda como chantaje y disciplina de los pueblos del sur de Europa. And we will always remember the debt is used as a weapon, as a blackmail against the people in the south of Europe. Y ante ello decimos transparencia, auditoría, como en la calle no debemos, no pagamos. And for that we respond audits. We need clearly saying we don't owe, we don't pay. As we said always in the streets, we don't owe, we don't pay. Acuerdos. Tenemos una Europa, una Europa controlada por el poder corporativo, una Europa de los acuerdos secretos del TTIP y del TISA. We remember today here that the EU is an institution of those secret agreements, like the Trade and Service Agreement, like the Transatlantic Trade Investment Agreement. Those agreements shows that the EU institutions or controls are in the hand of the corporate power. Por eso, por eso decimos transparencia, Por eso decimos control ciudadano, por eso decimos participación política, para acabar con el, con el poder de las corporaciones en Europa y en Bruselas. That's why we say transparency. That's why we say participation. That's why we say mobilization. That's why we say regulation. And the end of the corporate power in Europe and in Brussels. También también hay que recordar que vivimos en un mundo finito. And we have to remember that we live in a finite world. Y que si queremos hacer la revolución, primero hay que tener un mundo donde hacerla. Cambiemos el sistema, no el clima. And that is very important if we want to make the revolution. We need a place to do this revolution. And that's why we have to change the system, but we cannot change the climate. Para eso, para eso hablamos de que decida la gente. Para eso hablamos de lo que lo que tenemos que hacer es ponernos un espejo enfrente y ver que el poder lo tenemos nosotros y no ellos. The first thing is to remember to put a mirror in front of us and to see that we have the power. Not those we are fighting against. We have the power. Por eso planteamos iniciar un proceso constituyente de los pueblos de Europa, de la gente de Europa, en donde podamos decidir dónde y cómo queremos vivir, con solidaridad, con acuerdos y sobre todo libres de la explotación del hombre por el hombre. That is why we need a process. We need a constitutional process where all the people decide in freedom, because we have to be free. We have to decide how to live. And we have to de decide that we want to live in a world without exploitation by the people exploiting other people. Por eso, en esta vez, en este proceso constituyente, vamos a tener no solo padres, sino también madres. Cuando nos hablan de constituciones, solo hablan de padres de la Constitución. Ahora vamos a tener muchas madres de la Constitución. Esta Constitución será feminista o no será. Muchas madres, muchas compañeras haciendo política en primera persona. Many times when they talk about constitutions, they are talking about the fathers of the constitutions. But we stop that. We want to talk about the mothers of the constitutions, about the comrades, about the mothers, about our friends. We want to talk about the women who are fighting for these new constitutions. That is our constitutional process. The new Europe and any kind of new constitution have to be feminists or they will not be. Para terminar, para terminar voy a terminar con un anuncio. Esos de, lo, de los que salen en televisión, en la prensa. I try to finish with an advertisement. Those we see in cinema or in TV. No sé si lo conocéis, es el de Mastercard. Maybe you remember that advertisement. It's from Mastercard. En el anuncio de Mastercard dice que todo se puede comprar con dinero, menos la ilusión. In this advertisement, Mastercard says you can buy everything. You can buy everything, only one thing you cannot buy with money. Yo creo que nuestros dirigentes se creen el anuncio de Mastercard. Todo se puede comprar con dinero, todo lo quieren comprar con dinero. Quieren comprar, las fronteras, quieren comprarlo nuestras voluntades. Those EU elites, like Merkel, the Juncker or Rajoy, they think like MasterCard. They think they can buy everything with money, the borders, and even our willingness. Pero yo os propongo que cerréis los ojos. I propose to all of us that we close one moment our eyes. Imaginaros la cara de Merkel, la cara de Juncker, la cara de Rajoy, la cara de Hollande, cuando descubran que nos hemos organizado, cuando descubran que hemos decidido hacer política y cuando descubramos nosotros que el poder es nuestro y no ellos. Let's close the eyes. and imagine those faces of Mrs. Merkel, Mr. Juncker, imagine Mr. Hollande, Mr. Rajoy, Mr. Draghi, when they realize that we are organized, that we are doing politics, and they realize that we have the power. Just imagine their faces. Imaginaros su cara de asombro cuando sean desalojados de la Moncloa, del Bundestag, del Banco Central Europeo. Just imagine their faces when they are exposed to this moment when we kick them out of the places where they are governing today, like the Moncloa in Madrid, or the Bundestag, or the European Central Bank in Frankfurt. Imagine their faces when they have to leave those, when they have to leave those places. Eso no se paga con dinero. This moment you cannot pay with money. Yo os animo. Yo os animo a construir haciendo política ese momento, hacer nuestro ese momento. So my proposal is, this is our moment that all together we have to do politics. That's why this is my animation. To all of you, to all of us, let's do politics. Para que la Europa que creemos ya no se rescate a los bancos, sino que se rescate a las personas. Que hagamos un rescate ciudadano. Para eso estamos y vamos a trabajar. Que los parlamentos se conviertan en teatros y los teatros se conviertan en parlamentos. That's why I propose to you that this is the moment uh, to come to do politics together and We will, we will work together in order that in the Europe of this future we are building together, there will be no more rescue of banking. There will be only a rescue of the citizen. That's why we call that citizen rescue. And this is why we will work together from here on, all together, doing politics and change this Europe. Thank you very much.